Э, я стараюсь не смотреть российские СМИ. Вот, э, к сожалению, э, очень, ну, на мой взгляд, очень мало правдивой информации, так скажу неправильно, информация немного однобокая. По внутренним ощущениям, вот сейчас прошли выборы в Госдуму у нас, оппозиционных партий нет. То есть все те партии, которые были допущены к к выборам они, ну, вы знаете, вот даже по рекламе, а, по предвыборным кампаниям, она была настолько вяло текущая, настолько было видно, что этот процесс не интересен даже самим партиям, что понятно, что, в общем-то, никто ни за что бороться не хотел. И было, видимо, то ли все заранее э, предрешено, то ли... Э, но было понятно, что это не нужно им самим, и никто не собирается что-то озвучивать или что-то бороться. Говорили о каких-то мелочах, о каких-то э, личных придирках. Вот было это все настолько мелочно и неинтересно, и этот процесс не увлекал ни их, ни нас. Поэтому, <laughs> в общем-то, даже за предвыборной кампанией особо не следили. И ЛДПР, наша, как бы, считается оппозиционной партией, хотя, по сути, она, конечно, является абсолютным вассалом да, партии «Единой России», да, но они взяли на себя а, электорат такой, постарались перетянуть радикалов, а, таких, а, объединить людей русской национальной идеей, вот что-то такое вот. Попытались часть вот этого электората забрать. Вот. А коммунистическая партия вообще ничего нового не, не представила, все как, все как обычно. А, у них совершенно четкий электорат, который из года в год за ней голосует, они его знают. А, какая-то была, естественно, была критика, но критика была вот очень в рамках. То есть не было какой-то такой вот, действительно какой-то, кто-нибудь вышел вот так правду матку сказать, а, получил голос, получил трибуну, люди, я вам сейчас расскажу, как все есть. Нет, была критика, но критика вот такая причесанная. Россия в данном случае заняла официально, официально такую примирительную э, э, позицию и э, настроена на, я думаю, что настроена на скорейшее разрешение этого конфликта. Ну, действительно, это то, что преподается в СМИ, и я думаю, что ну, похоже на правду. Хотя видя э, то, что показывают оттуда, с Донбасса, с э, ДНР и ЛНР, а понятно, что Россия оказывает э, большую гуманитарную помощь. И видно, что они во многом зависят от России. И без поддержки России там было бы гораздо сложнее и тяжелее в гуманитарном плане. Вот. Это видно. То есть то, что Россия не стоит – в стороне, совсем в стороне от этого конфликта, да, она, она в нем участвует, но участвует не в военном, а в гуманитарном плане. Это вот официальная позиция. Я думаю, что, ну, как минимум, так это и есть на самом деле. Вот. Ну, вот По да. поводу военного участия России несложно сказать. Я думаю, что там действительно воюют много добровольцев из России, которые э, воюют за идею скажем. Да? То есть есть какая-то идея у них, которая присутствует, из-за которой они готовы воевать и отстаивать с оружием эту точку зрения. Касательно официальных войск, ну, не могу сказать. Можно думать все, что угодно. Э, пока доказательств мы не видели, по крайней мере, в наших СМИ их не <laughs> показывают. Не скрою, что по всем нашим средствам массовой информации идет в общем-то, практически одинаковая информация. Правдива она или нет, не знаю, но она идет практически одинаково, потому что, на мой взгляд, независимых официальных СМИ у нас нет. Да? То есть то, что показывает на кнопке на телевизоре. Да? А, ну, есть такие телеканалы, как телеканал «Дождь», а, который, в общем-то, в открытом доступе еще пока в интернете находится. Есть другие интернет-ресурсы, а, где-то примерно, наверное, начиная, может быть, с 2012 года, это было такое наблюдение, сначала немножко, потом все больше и больше и больше стали показывать военных фильмов, показывали старые фильмы, показывали а, очень много снималось, никогда столько много не снималось а, фильмов о Великой Отечественной войне, как она интересна, и люди смотрят, они это действительно пользуется, так можно сказать, спросом, да, поэтому, наверное, не просто так. Единственное, что немножко было непонятно, почему такое количество большое, вот, такого роста явно работалось на рост патриотизма на, в стране. Возможно, ожидали, да, что будут санкции, и уже, может быть, знали, что есть какая-то, э, возможно, конфликтная ситуация, что будут санкции. И, ну, как всегда, немножко пытаются хлеб заменить патриотизмом. Сейчас, последние 2-3 года, я, я связываю это с санкциями. А, село стало оживать, оживать на глазах. А, очень много возвращается молодежи, причем даже не та, которая <clears throat> родилась в этом селе, приезжают просто со стороны люди, молодые семьи э, с детьми. А, мужчины объединяются в артели, берут кредиты, покупают сельхозтехнику, засаживают поля сейчас практически не осталось свободных полей. Если еще пять лет назад это было все заброшено, это был э, бурьян, и ничего там не, не росло, редки, немножко там где-то что-то. То сейчас наоборот ситуация, сейчас не встретишь свободного участка, сейчас все поля обрабатываются, и, ну, видимо, это приносит неплохой доход. Я думаю, что это прямая зависимость санкций я думаю, что мы еще не ощутили всех отрицательных э, последствий введения санкций, потому что, к сожалению, у нас в России очень слабо э, слабое производство. Очень мало производит э, своих собственных каких-то там эм, лекарств, той же электроники. То есть очень многое необходимое, жизненно необходимое, в том числе и лекарства, закупалось за границей, и аналогов в России, к сожалению, нет. Ну, доллар, э, конечно, вырос в два раза, зарплаты остались прежние. То есть э, цены, конечно, не выросли в два раза, но э, рост цен с введением санкций увеличился. Он, а, цены всегда росли, но сейчас они выросли гораздо больше, чем это было раньше. И, конечно, доходы упали людей, а, стало сложнее с работой, потому что и, видимо, бюджетных денег не хватает в России, а, поэтому довольно серьезные сокращения в госструктурах идут, а, называется так оптимизация, <laughs> что-то такое, но людей увольняют, то есть по достижению пенсионного возраста или наоборот, те люди, которые там мало проработали, Э, стараются, эти сокращения иногда доходят до ну, серьезные. То есть люди действительно переживают за то, чтобы потерять работу, а найти работу становится сложнее, соответственно. Ну, пенсионерам, конечно, тяжелее. В Москве полегче, потому что Москва доплачивает э, пенсионерам своим. А чуть-чуть уезжаешь подальше от Москвы, там, конечно, пенсионерам тяжелее. Вот, и продукты питания, потому что стоит недешево. Вот, как это коммунальные услуги тоже дорогие. Вот, конечно, бывают грустные очень истории, случаи, когда очень сильно экономят. Но я думаю, к сожалению, это практически в любой стране, и, и в том числе и в Молдове, и, и даже в Европе, <laughs> я думаю, встречается. Когда вот, люди живут сильно ниже черты бедности. <laughs> Вот. Ну, это... Сильно это, вот именно из-за санкций это сильно не поменялось. Это было так и раньше, это и так сейчас, может быть, чуть-чуть стало ярче и сильнее. То есть вот эта разница между богатыми и бедными, она чуть-чуть выросла, конечно, потому что богатые на санкциях только заработали, ну вот, а бедные, конечно, потеряли. А не всем нравится то, что он делает. Это совершенно точно. А, очень много претензий к нему, но все понимают, что если кто-то был бы другой, было бы гораздо хуже. Он, по крайней мере, а, ну как он, как объяснить, он все-таки, наверное, является тем стержнем, который держит э, какое-то вообще понимание э, для людей, что происходит вообще в стране. А, и если кому-то там СМИ говорят одно, там правительство говорит другое, а, то на мнение Владимира Владимировича, в общем-то, очень многие люди, э, они опираются и доверяют ему. Вот, так скажем, несмотря на то, что многое не нравится, они доверяют ему. Вот это правильно будет сказано. Поэтому действительно искренне, очень многие искренне голосуют. Я думаю, что и как и во внутренней, так и во внешней политике не все его поддерживают, конечно. И но ну, большинство, но большинство все-таки доверяет. Доверяет ему, пускай не все понимают, не все э, знают, или, но ну, все-таки процент доверия очень большой. Действия Владимира Владимировича, поэтому ну, э. а я думаю, что э, как и в России, в Европе обычные люди, они, они все понимают. Они видят эту ситуацию не как это преподносится в СМИ, они видят, ну, по крайней мере, те, кто хотят видеть, они понимают, что происходит, и у них нет каких-то особенных иллюзий, что Россия это какой-то там медведь, который ко всем лезет со своей агрессией, они понимают, что происходит там, со стороны США. А, просто, к сожалению, их мнение этих людей, как и у нас в России, да, а, э, оно не участвует в принятии решений политических. То есть политика существует отдельно а, Евросоюза, а там зависимые, независимые, другой вопрос. А люди с их мнением существуют отдельно.